So today we will do part of speech. Part of speech जो है everyday life ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ part of speech use ਕਰਦੇ ਹਾਂ. There are several type of part of speech. We'll cover all of these types today. So definition of part, is, part of speech in English is in the part of speech, words are divided into eight types. And using these eight types of words appropriately, we form a complete sentence, which is known as part of speech. So जो ਅਸੀਂ sentence ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਉਸ ਦੇ different different ਜਿਹੜੇ parts ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ part of speech ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ So basically these are the part of speech noun pronoun adjective verb, adverb, preposition and conjunction. ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ one by one and interjection is eighth one. Now what is noun? Noun the definition है the name we use to define any person. ਕਿਸੇ person ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ define ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ noun ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ. Object ਕੁਰਸੀ ਮੇਜ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਉਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਲੇਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਿਮਲਾ ਬਰਡ ਔਰ animal is called a noun ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਨਾਉਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान पक्षी या जानवर की पहचान कराने के लिए हम जिस नाम का उपयोग करते हैं उसे संज्ञा या नाउन कहा जाता है इन सिंपल वर्ड्स हम दिन भर में जितने भी नाम का उपयोग करते हैं वो सब संज्ञा है नाम है चाहे वे व्यक्ति वस्तु स्थान पशु पक्षी जो भी है सोचिए अगर नाम ना हो तो हम किसी भी विशेष वस्तु की पहचान कैसे करते और फिर सब कुछ एक समान लगता है इसीलिए किसी भी चीज वस्तु स्थान और व्यक्ति को पहचानने के लिए उसका नाम दिया जाता है जिसको नाउन बोलते हैं सो so बेसिकली जिस भी चीज ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਮ ਭਾਈ ਲੜਕਾ ਮੈਨੇਜਰ ਨੌਕਰ Sahib, Ma, Pita, we'll discuss. So now there are five types of nouns. Nouns ਪੰਜ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ proper noun common noun collective nouns material noun abstract noun so in addition to this we can say countable noun, uncountable noun, and concrete noun. Now, countable noun, proper noun, common noun, collective noun ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ uncountable noun ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ material ਤੇ abstract we will discuss these types proper noun जो है in Hindi what is proper noun definition है the name of particular person thing और place is called proper noun example Kolkata is in West Bengal जो कोलकाता है वो एक प्लेस बारे दसदा है that is proper noun I am going to Mumbai ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁੰਬਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ that means ਮੁੰਬਈ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ that means proper noun ਮੈਂ define ਕਰ ਦਿੱਤਾ the taj mahal is a beautiful building so taj mahal is a proper noun mohan is my brother ਹੁਣ ਦੇਖੋ he is my brother ਵੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੋਹਨ ਲਗਾਇਆ that means proper noun ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਹੈ ਮੋਹਨ इंडिया इज माई कंट्री केड़ी मेरी कंट्री है India so this is a proper noun so place person ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ a thing all thing ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਫਾਈਨਡ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ that is proper noun okay what is common noun common noun the definition that है the name by which every person or thing of any one class caste is understood is called common noun ਕਿ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋਗ ਉਸ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਟਰੀਜ਼ ਆਰ ਵੈਰੀ ਯੂਸਫੁਲ ਹੁਣ ਟਰੀਜ਼ ਆ ਗਿਆ ਟਰੀਜ਼ ਦਾ ਅਗਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਲਵਾਂਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਮ ਟਰੀ ਲੈ ਲਿੱਤਾ palm palms are very beautiful ਜਿਹੜਾ palms ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਾਉਨ ਹੋ ਗਿਆ ਅਗਰ ਪਾਮਸ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ trees are very beautiful so trees ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਹੈ that is a common noun cows eat the green grass ਹੁਣ ਕਾਉ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਸਾਰੇ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਾਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ that is a common noun there are birds so birds basically is a common noun agar bird the name define kitta janda then it is a proper noun she reads a book she reads a book book is a common noun agar book da koi naam asi category usnu define ਕਰਦੇ ਹਾਂ then it is going to be a proper noun Now, collective noun. Collective noun, the noun which denotes the group is called collective noun. ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ that is a collective noun team ਹੈ group of people, group of animals, group of a bunch of flowers. So a collective हो Indian team won the match yesterday. So jeda team word hai that is a collective noun. Our army is very strong. So army is a collective noun. There is a gang of thieves in the house so gang is a collective noun my class is going to see the Taj Mahal. Class is a collective noun. हम अपनी class चल रही है. It is a collective noun. If we will denote it by class. Material nouns. Material nouns, the noun which denotes dasta hai, a substance from which another thing can be made is called material noun. just like he made a chair of iron. The noun which denotes a substance from which another thing can be made. कि एक चीज तो दूसरी चीज बनाई जा सके कोई मेटल बारे दसता है या किसी मटेरियल वाले दसता है कि ये एल्यूमिनियम है मेटल है ये लोहे का बनया है लकड़ का बनया है एल्यूमीनियम का बनया और it's made of glass so whatever is defining the base material that is called material now he made chair of iron उसने लोहे की कुर्सी बनाई किस दी कुर्सी बनाई लोहे दी the iron is a material now furniture is made of wood furniture किस दा बनया है वुड दा that means wood is a material noun I want to buy buy some gold gold is a material because it is a metal. We can't live without water. Water is also a material. It's a compound of many substances. Similarly, iron is not only iron, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ mixture alloy substances ਹੁੰਦੇ ਨੇ. So that is why it comes under material noun. Abstract noun. Abstract noun, the noun by which there is a sense of any quality, action, method, condition or feeling. ਕਿਸੇ ਗੁਣ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੋਵੇ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਵਿਧੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਵਸਥਾ ਦੱਸਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਫੀਲਿੰਗ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਉਂਕਿ ਫੀਲਿੰਗਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਤੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ so feeling is an abstract noun ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਮੈਥਡ ਸਮਝਾਣਾ ਐਕਸ਼ਨ ਔਰ quality this is this comes under abstract noun my grandmother used to tell me stories in my childhood मेरी दादी मुझे बचपन में कहानियां सुनाया करती थी so childhood is an abstract noun his love so love basically is an abstract noun you cannot measure love like 10 gram 50 gram 30 gram 20 percent 30 percent he loves her 30 percent so that is not going to happen so love is an abstract noun ਸੋ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੋਲਿਆ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ ਨਾਪਿਆ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ ਉਹ abstract noun ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ his love is great for his country this is an abstract noun his judgment ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜੀ judgment ਹੈ his judgment is right ਹੁਣ judgment ਕੀ ਹੈ abstract noun gandhi ji's love to speak gandhi ji loved to speak the truth now truth is also an abstract noun ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਾਪਿਆ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ abstract ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ now countable uncountable nouns ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ countable जिन nouns उनको हम गिन सकते हैं उन्हें countable कहते हैं the nouns which can be counted are countable nouns कि जिन्हां ਨੂੰ गिनया जा सकता है the old man is there can you see the aeroplane so ਤੁਸੀਂ ਗਿਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੀ so whichever you can count how many aeroplanes were there how many old people were there so you can count so these can be uh, countable. Uncountable ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ. The nouns which cannot be counted are called uncountable. Tea, coffee, water, oil. නොනොල්න තුසි ගෙන්නිසක්ද you can measure by weight honesty childhood etc I want to have some coffee so this is uncountable sugar uncountable feelings nu tusi count nahi kar sakde honesty nu count nahi kar sakde she was very cute in her childhood The noun which can be seen and touched are called concrete noun. Concrete nouns ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਟੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ book boy man rohan table so all these are concrete noun pronouns any doubt in noun No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. okay Now we'll discuss pronouns. The word that is used in place of the name noun is called pronoun. जो नाम दी जगह ते यूज होगा I, my, myself, you, your, yourself, we, are, ourselves, they, them, themselves, he, him, herself, his, she, her, herself, it, itself, etc. ਜੋ ਨਾਉਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ that is pronoun ਹੁਣ pronoun ਵੀ ਅੱਗੇ 10 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ personal pronoun, possessive pronoun, reflexive, empathic, demonstrative, indefinite, distributive, reciprocal, relative, interrogative. there are the pronouns. name. Personal pronouns, I, we, you, he, she, it, they. i read a book we are going to market these are personal possessive ਹੁੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ the laptop is mine laptop ਮੇਰਾ ਹੈ this book is yours ਇਹ book ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਸੋ ਜਿਸ Sir, ਨੂੰ what ਅਸੀਂ is per- ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ Possessive pronoun. yes please any question Sir, what is possessive pronoun? Uh, your voice is not audible. Just give me a second. Sir, what what is possessive, possessive noun? Question kiya thoda. Sir, what is possessive nouns? pronoun uh, Sir, he said possessive pronouns. I think the voice is not clear. Dobara, can you ask again? Sir, Sir, he what is possessive nouns? Possessive noun, pronoun. What is possessive pronoun? Yes, sir. Yes, sir. Possessive means ਅਸੀਂ possession show ਕਰਦੇ ਹਾਂ possession ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਹੈ this is my house this is yours house ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ possession show ਹੋਵੇ possession ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਮੇਰੀ ਹੈ ਇਹ ਘਰ ਮੇਰਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ she is she is my mother or he is my father this book is mine this laptop is mine ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ pronoun ਦੇ ਵਿੱਚ that is possessive pronoun Clear? Now, reflexive pronoun. Reflexive, myself, ourself, yourself, itself. Examples, I hurt myself. we can help ourselves ourselves myself ਇਹ ਸਾਰੇ reflexive ਨੇ ਦੇਖੋ ਹੈ ਸਾਰੇ pronoun but different different categories ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ possession show ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈ uh, वो possessive हो गए reflexive means जब वाक्य में myself ourselves yourself yourselves himself herself itself and themselves का प्रयोग से काम करने का असर खुद कर्ता पर पड़ता है देखो myself ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ it is our responsibility it is going to impact ourselves ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ you are going to hurt yourself so ਜਿਸ pronoun ਜਿਹੜਾ noun ਤੇ ਹੀ ਇੰਪੈਕਟ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਕਰਤਾ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ ਪ੍ਰੋਨਾਉਂਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ we can help ourselves i hurt myself i ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਔਰ pronoun ਦਾ uses ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ myself ਬਟ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ empathic pronouns जब myself ourself yourself का प्रयोग में किसी नाउन या प्रोनाउन पर जोर देने के लिए होता है तब इन्हें एम्पैथिक प्रोनाउंस कहा जाता है I killed the rat myself you can do it to yourself ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਨਾਉਨ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ that is empathic basically ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ but these are all pronouns so ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ pronoun है demonstrative जिस pronoun का प्रयोग वस्तुओं या व्यक्तियों को सूचित या निर्देशित करने के लिए किया जाता है that is demonstrative pronoun this is tiger that is table that is demonstrative indefinite pronouns anybody can beat him anybody is a indefinite pronouns distributor distributive means ਕਿ distribute ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀਆਂ ਕਿ ਆਹ ਇਸ ਨੂੰ ਆਹ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਕਰੇਗਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉਸ ਉਸ ਦੇ ਥਰੂ ਹੋਏਗੀ each either neither ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ pronoun ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ distributive pronoun ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ each either neither each of the boys is in, intelligent neither of the two boys was absent these are distributive reciprocal reciprocal pronouns definition in hindi each other or one another को reciprocal प्रोनाउंस कैन कहते हैं आप कई बार यूज कर दें ईच अदर और one another they loved each other they missed one another so these are reciprocal pronouns so basically pronoun की दस कैटेगरीज ने तो पता होना चाहिए कि प्रोनाउंस ये कि ने कितने आप यूज करते हैं रैलेटिव प्रोनाउंस relative pronouns वाक्य में अपने से पहले प्रयुक्त किसी नाउन या pronoun के बदले में आकर उस नाउन और pronoun की पुनरुक्ति को रोकता है for an example this is the book that was given to me so this is the book that was given to me ਜਿਹੜਾ that ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਇਹ book ਵਾਸਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੈ this is the book that given to me so that is a relative pronoun the boy who who kide vaste lag gaya boy vaste the boy who is playing is my friend so this is a relative pronoun last category of pronoun is interrogative pronoun prussian vachak. what is your what is your father what means interrogative pronoun who are you ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ who are you ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ so question ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬਟ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਆਪਾਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ who are you ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਪਤਾ then he or she will describe him or herself so who are you ਦੇ ਵਿੱਚ who ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਇੰਟਰੋਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਨਾਉਨ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ ਐਨੀ ਡਾਊਟ ਇਨ ਪ੍ਰੋਨਾਉਂਸ No, sir. ਨਾਓ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ when we talk about the characteristic of a noun or pronoun noun ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਨਾਉਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੇ ਉਸ ਨੂੰ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ for an example. Now there are another types of adjectives, almost 10 types again. Adjectives of quality, kisi cheez di quality nu darshave. Adjective of quantity, kisi cheez di quantity bare dasse. Numbers bare dasse. Demonstrative adjective, ਜਿਹੜਾ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਟ ਕਰੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਦਵੇ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਪੋਜੈਸਿਵ ਕਿਸੇ ਤੇ ਪੋਜੈਸ਼ਨ ਸ਼ੋ ਕਰੇ distributive interrogative proper emphasizing adjective exclamatory now adjective of quality means ਜੋ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ you are a good boy good means देखो यू आर ए बॉय लगावे तभी सेंटेंस कंप्लीट है किस तरह के बॉय हो good you are a good boy you are a brilliant student you are a student भी सेंटेंस बनता है किस तरह का स्टूडेंट है brilliant you are a brilliant student और Ram is a brilliant student so किस तरह का स्टूडेंट है ब्रिलियंट बहुत ही होशियार बहुत ही होनहार she is beautiful so beautiful की है उस लड़की का एडजेक्टिव है कि वो बहुत सुंदर है adjective of quantity quantity means जी की तो उस चीज की क्वांटिटी बारे दसे he had a lot of rice he had a lot of money he has lost all his health ये सारे quantity ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ he got 30000 pounds for his job adjectives of numbers ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦਾ ਬੋਧ ਕਰਾਵੇ he was the first man who climbed he was the first man who stepped onto the moon he had two dogs two dogs two means numbers par a gal ho rahi hai demonstrative the man will guide you this man will guide you ki eh wala insaan tuhanu guide karega i didn't like that boy that boy i didn't like boy we won there but i didn't like that boy that means we are indicating to someone किसे वाला से इशारा करके बोल रहे हैं ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਹੈ ਇਹ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੋਜੈਸਿਵ ਮੀਨਸ ਜੋ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੈ this is my brother my is possessive adjective your sister is l distributive each boy had a pen ਕਿ ਹਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਨ ਸੀਗਾ every man has his own duty. Which box is yours? Interrogative adjective. Which box is your? tohada box kira hai. Whose book is this? A kisni book hai. Proper adjective. He is an Indian farmer. केड़ा फार्मर है इंडियन फार्मर है he is he is a farmer sentence बनता है हूँ दसना इसी कि इंडियन फार्मर है इंडिया तो पहला फिर एन आएगा because I is evolve he is an Indian farmer केड़ा फार्मर है इंडियन फार्मर है she is a chinese student kehdi student hai chinese so this is a proper adjective emphasizing i saw them with my own eyes ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਸੀ with my own eyes emphasize ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ stress ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ this is very this is the very book i wanted ਕਿ ਇਹ ਉਹੀ book ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਸੀ this is the very book i wanted exclamatory what an idea what an idea what ते फोकस किता गया what a folly now verbs any doubt anyone no sir what about others no sir no sir बेटा किसी कुछ भी ना समझ आवे तो जरूर दसना ठीक है Now verb, verb means action. The word which tell us, which tells us the action, relation or condition of an object is called verb. वह शब्द जो हमें किसी वस्तु की कार्य means काम करने ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ संबंध या अवस्था बताता है वह क्रिया कहलाता है verb is very important in part of speech now main verb जिसको असि प्रिंसिपल वर्ब भी कह देंगे हाँ कैटेगरी है हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब दैट मीन सहायक सहायक वर्ब्स जड़िया जिमें इज एम आर वाजवर ये सारिया ऑक्सिलरी वर्ब्स ने हेल्पिंग वर्ब्स ने मेन वर्ब जड़ी होगी रन ईट इतना so definition of main verb the verb which expresses the central meaning of sentence is called the main verb ਜੋ ਉਸ sentence ਦੇ central meaning ਨੂੰ ਦਰਸਾਵੇ ਉਸ ਨੂੰ main verb ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ जिस तरह की eat खाना go जाना कम आना drink पीना die मरना live रहना प्ले खेलना इस तरह दिया बहुत सारिया वर्ब्स हैं so these are main verbs helping verbs that verb which is helpful to express the complete meaning of the main verb is called helping verb ਜੋ main verb ਨੂੰ define ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ those are called helping verbs or auxiliary verbs is am are was were has have had do does did can could would may might must dare need, used to, ought to. These all are auxiliary verbs or helping verbs. So Ram is subject, mango is object, eat main verb, does helping verb. Ram does not eat mango. So Ram subject, does agi helping verb. Eat main verb, mango is object. Okay He runs the shop. He subject, shop object, helping verb runs runs आ गई main verb आ गई transitive verbs भी नु runs means चलाना या चला रहा है intransitive verb I laugh I subject laugh is intransitive verb basically ਇਹਨੂੰ ਮੇਨ ਵਰਬ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਆ ਸੋ ਵਰਬ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਵਰਬਸ ਹੀ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਇੱਕ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਇੱਕ ਮੇਨ ਵਰਬ ਮੇਨ ਵਰਬ ਜੋ ਕਿ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾਓ ਐਡਵਰਬ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਐਡਵਰਬ ਮੀਨਸ ਜੋ ਕਿ ਵਰਬ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਜਾਂ ਜੋ ਕਿ वर्ब ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਐਡਵਰਬ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ adverbs are used to describe the attribute of any verb ਕਿਸੇ ਵਰਬ ਦੇ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੇ ਜਾਂ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਔਰ another verb that is adverb क्रिया विशेषण का उपयोग किसी भी वर्ब क्रिया विशेषण या किसी दूसरी एडवर्ब की विशेषता को बताने में किया जाता है फॉर एन एग्जाम्पल रमेश तेजी से लिख रहा है हम तेजी से हटा दिए तो आ रमेश लिख रहा है ये भी एक कंप्लीट सेंटेंस है किस तरह लिख रहा है तेजी से तेजी से मीन्स फास्टली राधा धीरे धीरे चल रही है उन अगर धीरे धीरे हटा दिता जावे राधा चल रही है it is a complete sentence किस तरह चल रही है धीरे धीरे चल means main verb main verb the characteristic ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ that means it is an adverb ਹੁਣ adverb ਵੀ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ almost 9 adverb of time, adverb of frequency, manner, place, degree, interrogative, negotiation, affirmation, reason, relative. He came yesterday. Kado aya? Yesterday aya. So yesterday is adverb of time. Just which time defined hove, date defined hove, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ describe ਕਰ ਸਕੋ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਹੋਏਗਾ he will come soon ਕਦੋਂ ਆਏਗਾ soon ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ adverb of frequency means ਕਿ frequency ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਕਦੋਂ ਕਦੋਂ ਕਿਤਨੀ ਬਾਰ he came here twice ਉਹ ਦੋ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ he came here twice twice means two times i have always helped you ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ always it is adverb of frequency adverb of manner she writes beautifully बहुत सोना लिखती है so beautifully is her adverb of mannerism he runs fast किस तरह दौड़ता है fast तेजी के नाल adverb of place go there adverb of degree Sita is very good student Sita is better student than Anita वो फिर comparative जाते हैं he hardly knows me ਉਹਨੂੰ ਵੀ- ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਪਤਾ interrogative interrogative adverb when where how why wh family basically agenda how much how often how many so these are interrogative adverbs when are you going where is Roshan Deep? so wh family jitho we start hunte these are interrogative verbs to figure out more information preposition. Now preposition, we use preposition to connect nouns and pronouns with any place and time. Preposition का उपयोग हम नाम या सर्वनाम ke beech ki जगह स्थान samay ke जोड़ने ke liye iska upyog karte hain. ਹੁਣ preposition ਵੀ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ preposition of direction place time preposition of direction ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਦਾ ਬੋਧ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ he went to Purnia he went to to is a preposition ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰਨ- ਪੂਰਨੀਆ ਦੀ ਤਰਫ ਗਿਆ ਹੈ Roshan Deep is going towards Patna. Roshan Deep is going ja reha hai Patna di taraf. Towards is preposition. Preposition of place. A boy is sitting at the gate. Chuki us the location does that place does that gate is kithe hai. The boy is sitting at the gate. The book is on the table वो कितने पई है टेबल दे ऊपर पई है preposition of time contact me between 9 AM to 11 AM so जो बिटवीन यूज होवे समझ लो it is preposition of time he came here before March जो मार्च तो पहला इथे आया conjunction we use conjunctions to connect phrases any two or more words and sentences together. Ram and Sham play together and is a conjunction. You want you want tea or coffee. This is conjunction. ਦੇਖੋ ਡੇਲੀ ਰੁਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ but it's good to know ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੋ I would request all of the student to revise this w- video once I will share it. I want tea and coffee. मैं tea और coffee चाहना हूँ. And is a conjunction. Either you can see black black dress or blue dress either you can see black or blue dress either aa gaya conjunction uh, or is also not only you are responsible but everyone also not only but ये दोनों चीज़ा these are conjunctions now type of conjunctions ਸੋ ਦੋ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਨੂੰ ਫਰੇਜ਼ਸ ਨੂੰ ਜੋ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਜੰਕਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਐਂਡ because that interjections interjection is used to express our feelings of wonder anguish joy etc hooray wow oh sad alas these all are interjection now preposition preposition Prepositions are the words or the group of words which are generally placed before a noun or a pronoun to express its relation with other part of the sentence. The noun or pronoun used with preposition is called object. I'm coming from Delhi. Now, I am coming itwareha from Delhi. So this is a preposition. Ram depends on you. On is a preposition over here. Now, preposition list with Hindi meanings. Beside, in addition to this, bagal mein. He is sitting beside me. वह मेरे बगल में बैठा है she was singing beside me वह मेरे बगल में गा रही थी बिसाइड्स देखो बिसाइड हो गया बगल में नाल बिसाइड सिर्फ एस द डिफरेंस है उस नल बन गया in addition to this besides a bike he also has a flat bike के अलावा वो फ्लैट भी है Besides a sister, I have also a brother. Since, tab se, I have been working since the year 2015. main 2015 se kaam kar raha हूँ. I have been working. Have been working. She has been learning since the January. ki January तो वो सीख रही है. ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਕੀਤਾ for I have come for you मैं तुम्हारे लिए आया हूँ I should learn for the future among बीच में They were talking among themselves. We were studying among ourselves. Between ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ between use ਹੁੰਦਾ ਹੈ two friends were discussing between themselves ram and shams are playing between themselves by Excuse me, sir. yes please sir मेरे बै- मेरे मोबाइल की बैटरी 18 परसेंट रह चुकी है सर मैंने इसे चार्ज पे लगाना है ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਲਓ ਔਰ I am going to share the recording as well ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਅਗਰ ਬੰਦ ਠੀਕ, ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ okay ਤਾਂ sir. ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੁਸੀਂ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰ ਬਾਏ ਬਾਏ दो तरह नाल यूज होता है by he passed by the sea shore वह समुंदर के किनारे से गुजर गया passed by the car passed by the highway highway वह कार जो हाईवे से गुजर गई सेकंड बाय जड़ा यूज होता है this book is written by me कि मेरे द्वारा लिखी गई है with in on the book kept on the table ਹੁਣ ਅਸੀਂ in the table ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗੇ on the table ਕਵਾਂਗੇ in ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ the ice cream is in the freezer ਜਿਹੜੀ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਕਿੱਥੇ ਹੈ in the freezer. My shirt is in the cupboard. On to अंदर बाहर से come on to my room. Off at I will come at 5 a.m. sharp. मैं पांच बजे पर आऊंगा मैं पांच ए एम को आऊंगा she came at the ten P M so at भी कई जगह थे एक तो टाइम ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੈਕਿੰਡ ਐਟ ਪਲੇਸ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦਾ ਹੈ I lived in Pune at Shivaji Nagar Shivaji Nagar मैं शिवाजी नगर में पुणे में रहता था वी सॉ क्रिकेट मैच किथे देखा एट द स्टेडियम की स्टेडियम ते देखा अपॉन अपॉन ऊपर वास्ते यूज किया the thief jumped upon the wall की उसके ऊपर दी टप गया Dhoni hit the ball upon the stadium. Within उस समय के अंदर I have to complete homework within an hour मुझे एक घंटे के भीतर होमवर्क कंप्लीट करना होगा I am coming within a minute मैं एक मिनट में आ रहा हूँ before please return before the Monday कि मंडे से पहले आप रिटर्न कर दो please return before the Monday कृपया सोमवार से पहले वापस आओ take this tablet before the dinner एक बिफोर यूज होता है सामने वास्ते I stood before the teacher कि मैं टीचर के सामने खड़ा हो गया he drank he drunk before his father वो अपने पिता के सामने में नशे में था from I am from Poona मैं पुणे से हूँ he has come from Chennai. Till means kado tak उसको डिफाइन करता है I will I will wait till you come मैं आपको आपके आने का इंतजार करूंगा she will get married till you propose after after means के बाद गो आफ्टर द इवनिंग शाम के बाद जाओ so it's a kind of direction toward the bike is moving toward the east किस किस side move हो रही है toward the east he turned toward left वह बाईं ओर मुड़ गया off off the uses कितने ਹੁੰਦਾ है शिवाजी uh, seventh is the author of Shava novel I am fond of music मुझे संगीत का शौक है I am fond किसका मैं शकीन हाँ म्यूजिक का of music he has died of the heart attack कि उसकी किस तरह दिल के दौरे से वह मर गया this ship is made of paper ये जड़ा शिप है इज मेड किस तरह बनया हुआ है ऑफ ए पेपर अंडर जगह किसी चीज से अंडर द टेबल आप कह देंगे I am hiding under the table और he is hiding under the table above means thoda ja upar a dark cloud was above the house apply ro to rose water above the neck over means thoda ja और ऊपर a beautiful bird flew over the lake झील पर एक खूबसूरत ਪੰਛੀ ਉੱਡ ਗਿਆ over means ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੈਚ ਨਾ ਕਰ ਪਾਈਏ beneath बीच में और नीचे I was sitting beneath the mango tree कि मैं मैंगो ट्री मैं आम के पेड़ के नीचे बैठा था below he sank deep below the river वह नदी के नीचे गहराई में डूब गया I dived below the surface of the water मैंने पानी की सतह के नीचे डुबकी लगा दी until तब तक don't go until I arrive जब तक मैं नहीं आता तब तक मत जाओ डोंट गो कब तक ना जाओ अंटिल जब तक आई अराइव बियॉन्ड सीमा से बाहर द बस हैज गॉन बियॉन्ड पुना बस पुणे से बाहर चली गई बियॉन्ड मीन्स सीमा के बाहर an astronaut can go beyond the earth जो अंतरिक्ष यात्री हैं पृथ्वी से पार जा सकते हैं beyond modals call it modals as well can could may might shall should will would और to use to need so we will do modals in the next class until this any question any one किसी का कोई question No, No, sir. no question No, sir. Okay. No, so we will wind up the class next class ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ modals ਨੂੰ cover ਕਰਾਂਗੇ full fledged i'll gather more material as well ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ pdf ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ i would request all of you to go through the material ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਪੋਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਵੀ go through ਕਰੋ ਮੇਕ ਯਰ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨੀਚੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਜੋ ਹੋਏਗਾ YouTube ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ sentences ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਖੋ our team will check thank you everyone have a great evening god bless you Thank you, sir. Okay, sir. Thank you, sir, very much. you're welcome take care